ሰላም ጤና ስጥልኝ የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። በዛሬው ቪዲዮ ተበልቶ የማይጠገብ ጣት የሚያስቆረጥም ምርጥ የዶሮ ወጥ አሰራር ይዤላችሁ ቀርብ ያለው አብራችሁን ቆዩ። ድስት ውስጥ 12 ተለቅ ተለቅ ያለ ሽንኩርት ድቅቅ አድርጌ ፈጭቼ አስገብቻለሁ። በራሱ ውሃ በስለዋለሁ። በ20 ደቂቃ ውስጥ ሽንኩርቱ በራሱ ውሃ ብስል ብሎልኛል። ዶሮ ወጣችን ሽንኩርት ሽንኩርት እንዳይል ሽንኩርቱን በምናበስልበት ሰዓት ጊዜ ወስደን በጣም ብስል ማድረግ አለብን። ውሃው ምጥጥ አድርጎ እስኪጨርስ ማብሰል አለብን። ዘይት አደርግና በዘይቱ ጥብስ አድርጌ ያቆላለዋለሁ የዘይቱን መጠን እንደምንሰራው የዶሮ ብዛት ወይም እንደየፍላጎታችን እናስገባለን። ዘይቱ ቢበዛም ችግር የለውም። መጨረሻ ላይ ቅቤ ከማድረጋችን በፊት ከላይ ያለውን ዘይት እናወጣዋለን። የምታጠሉትን ዘይት ሽሮ ሰርታችሁ ሞክሩት። ልዩ ነው። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ሽንኩርቱን በዘይቱ ጥብስ አድርጌ አቁላልቸዋለሁ። በቂ ነው ያልኩትን በርበሬ አደርጋለሁ። በርበሬ አንሰስ ለመሰለኝ ተጨማሪ በርበሬ አድርጌ ያለው በርበሬውን ከሽንኩርትና ዘይቱ ጋር ምንም ውሃ ሳናደርግ ለሰላሳ ደቂቃ ወይም ከዛ በላይ እሽት እያደረግን እናቁላለዋለን። ዶሮ ወጣችን እንዳያቃጥል ጊዜ ወስደን በርበሬውን ከሽንኩርቱና ዘይቱ ጋር በደንብ ማቁላላት አለብን። ቁሌቱን በደንብ አቁላልቸዋለሁ። አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አስገባና ደግሞ አብሬ አቁላላቸዋለሁ። የነጭ ሽንኩርቱና የዝንጅብሉ ብዛት ሁለት ራስ ነጭ ሽንኩርትና ሁለት አውራጣት የሚያክል ዝንጅብል አንድ ላይ ፈጭቼ ነው ያስገባሁት። ቁሌቱን እሳቱን ቀነስ አድርጌ ከአንድ ሰዓት በላይ ነው ያቁላላሁት። አሁን ደግሞ ውሃ ጠብ ያደረኩ አቁላለዋለሁ። ቁሌቱን እንደዚህ ጊዜ ወስዳችሁ በደንብ ካቁላላችሁ ተመኑኝ በጣም ነው የሚጣፍጠው። በዛ ላይ የዶሮ ወጡ ብዙም አያቃጥልም። በዚህ መልኩ ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። ሁለት ዶሮ አጥቤ ገነጣጥዬና በሎሚ ዘፍዝፌ አዘጋጅቻለሁ። የዶሮ ስጋውን አስገባለሁ። አንድ የሻይ ማንኪያ ጨው አደርጋለሁ። የጨውን መጠን እየቀመስን እናደርጋለን። አንድ የሾርባ ማንኪያ የመከለሻ ቅመም አደርጋለሁ። እዚህ ጋር ዘይቱ በጣም ብዝት ካለባችሁ ቀንሳችሁ አስቀምጡት። ቅቤውን ከማድረጋችሁ በፊት ማለት ነው። በቀነሳችሁ ዘይት ሽሮ ስትሰሩበት በጣም ነው ሽሮ የሚጣፍጠው። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ እመኑኝ ትወዱታላችሁ። ሶስት የሾርባ ማንኪያ ቀቤ አደርጋለሁ። የቅቤውን ብዛት እንደየምርጫችን ከፍ ወይም ዝቅ አድርገን ማስገባት እንችላለን። ዶሮ ስትሰሩ በዚህ መልኩ ሰርታችሁ ሞክሩት። እመኑኝ በጣም ነው የምትወዱት። ክሽነ ተደርጎ የተሰራ ምርጥ የዶሮ ወጥ ነው። 12 እንቁላል ቀቅዬና ልጬ ሰንጠቅ ሰንጠቅ አድርጌ አዘጋጅቻለሁ። እንቁላሎቹን አስገባና ትንሽ ተክተክ አድርጌ አወጣዋለሁ። ዶሮውን ክሽን አድርጌ ሰርቼ ጨርሻለሁ። ምርጥ የዶሮ ወጥ አሰራር ነው። በዚህ መልኩ ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። አሰራሬን ከወደዳችሁት like፣ comment እና share አድርጉት። አስተያየት፣ ጥያቄ ካላችሁ እቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።